پنجا و هشت سلام آقا جون کریسمس مبارک چی؟ آخه قرم سخ بابات خارجیه یا ننت تو باید به جشنای من... کریسمس مبارک <laughs> سلام بابا یعقوب بابات کو پس له ولش کن بیا بریم چی؟ <laughs> کریسمس مبارک <laughs>